Привет, ютубчане! Получили посылочку с новой почты. Давайте вскроем, посмотрим, что там. Упаковано, кстати, нигде не видно ничего, никаких прорехов, претензий немая. Как и заявлено, было доставлено за один день. Так, еще тут подрежем. так по-цивильному. Сумочка такая. Так, что мы тут имеем? Кстати, да, вот ручка. <coughs> Берите это, транспортируйте, называется. И что иное, как кролики. 34-37 размер заказывали. Да, вот так вот оно есть, вот оно переставляется, видно. Плоховато видно, конечно, из-за освещения. Вот, выставляется размерчик. Также второе, вторая буца, скажем так. Ну и сама, собственно, защита даже. Как и заказывала, защита в цвет с роликами. В комплекте еще две шпилечки, а болтики и два ключика. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.